एक्सेस और एक्सेल का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं इसका फॉर्मूला लगाया और यहाँ से इन तीनों को ऐड कर लीजिए एंटर कर दीजिए या गया आपका रिजल्ट का सबका आ जाएगा इसको लीजिएगा तो यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिकली लग जाता है लेकिन ये काम एक्सेस में करना हो तो कैसे करेंगे मैंने यहाँ पे करना चूज करके यहाँ पे आइए यहाँ पे फोर्टी फाइव यहाँ पे सिक्सटी सिक्स यहाँ पे सेवेंटी एट और ये देखिए ये टोटल आ गया